Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan bir ajoyib qo'shiqni eshitib chiqamiz va o'z reaksiyamni bildiraman. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qani boshladik. Videoni boshidan ko'pchilik tanigan bo'lsa kerak, albatta bu Java dunyo seni tog'aymas treki. Shaxsan men ham shu qo'shiqdan bu bolani tanidim va nikini ko'rib birinchi xayolga kelgan narsa bu Java dasturlari bo'ldi. Esinglarda bo'lsa Android tizimidagi telefonlar chiqishidan oldin shunday dasturlarda o'qiydigan telefonlar bo'lardi. Lekin bu bolaning ismi bu Java ekan lekin tan olish kerak java o'zbek repida eng ko'p obunachi to'plab qisqa vaqt ichida ya'ni 5 oy ichida 180 mingdan oshiq obunachi to'pladi obunachi shu soni bo'yicha ham o'zbek repida bunday obunachi to'plagan reperlar hali yo'q demak qo'shiq deyishdamiz qani boshladik muzikani boshidan fikr bildiraman ya'ni odamni e'tiborini tortadigan garmoniyani o'zi bilan и ba'zi bir sololar bilan chiqarilgan ekan kamchiliklaridan bittasi faqatgina muzika shunday boshidan oxirigacha ketgan va oddiy ударник qo'shib qo'yilgan har holda yaxshi авторский lekin bu tekstga juda ko'pgina narsalar qilsa bo'ladi muzikaga yanada yaxshi kompozitorlar bilan ishlashda albatta ijodkorga maslahat beramiz So'zini boshlanishida noodatiy so'zlar bilan boshlagani uchun yanada qo'shiq ko'tarib ketgan bo'lsa kerak. Hali berib sen odam bo'lmaysan. Juda yaxshi mavzu. Juda yaxshi ketganlik odamni e'tiborini o'ziga tortadi. Demak, davomini eshitamiz. Qani qanaqa gaplar. Ja yotib olib tinglamaymizu lekin o'tirib mehr bilan tinglashga harakat qilamiz. Albatta, ijodkor bu yerda yotib olib tingla degan joyda endi mehr bilan yurakdan tingla degan ma'noda ishlatgan bo'lishi mumkin ya'ni o'zini ustida ishlamaydigan ya'ni dangasa hech narsani o'ylamaydigan bolalarga va kayf safodan boshqa g'ami yo'q degan bolalarga o'zini ijodkor o'zini nomidan aytib ham kayf safodan boshqa g'aming ham yo'qdir juda yaxshi tanlangan mavzu juda yaxshi ketibdi yotib olib tingla juda odamni o'zini e'tiboriga tortayotgan so'zlari juda yaxshi sologa ham bironta musiqadan chiqarishdi o'rniga ovozdan chiqargani ham уже boshqacha yo'nalish boshqacha fishka deydi ijodkorlar tilida xuddi shunday chiqqan demak ikkinchi kufletni birgalikda eshitamiz qani boshladik fikrlarni bildirishni boshlaymiz maza qilib eshitolmaganlarga videoda oxirida qo'shiqni to'liq qo'yib berishga harakat qilamiz ikkinchi kuflet birinchi kufletga qaraydigan bo'lsangiz so'zlar juda ozgina yozilgan и sodda so'zlardan foydalangan uchun odamni xotirasida tez esda qoladi noodatiylik uchun albatta yanada plyus esda qolishiga sabab bo'ladi ya'ni ko'chaga chiq bir bir qara ham insonlar mehnatda ya'ni bitta sen yotibsan sen ham mehnat qilishing kerak hunaringni chiqarish kerak ilm olish kerak har taraflama odam o'z ustida ishlab turmash kerak shu mavzuni ko'tarishga harakat qilgan juda yaxshi yoqmayapti gaplarim qiyshayapti basharang bilaman bilib turibman jonimda zo'rg'a turibsan arang zino qilib charchamasan lekin xohishing jannat bu ishlaring bilan ota onangga keltirding la'nat <laughs> to'liq aytolmagan bo'lsam uzr albatta so'zlarni lekin ma'nosi xuddi shunday juda yaxshi ya'ni haqiqatda aytsa albatta birovga yoqmaydi juda yaxshi ketgan oxiridagi so'zlar yanada odamni sergak tortadigan ya'ni zino qilib charchamaysan lekin xohishing jannat odam zoti albatta ko'p ishlarni qiladiyu lekin jannatni orzu qilaveradi lekin jannatni o'zini albatta qiladigan amallari bor do'zaxini qiladigan amallari borligini shunchaki o'ylamashga harakat qilishadi ya'ni jannati bo'ladigan odam albatta jannati bo'ladigan amallarni qiladi imtihon topshirayotgan jahonda matematikadan imtihon topshirish uchun jismoniy tarbiyadan tayyorlanmaydi xuddi shunday juda yaxshi falsafiy ma'no bera olgan naqoratlarni takrorlash bilan ijodkor o'zini qo'shig'ini nihoyasiga yetkazgan va qo'shiq juda zo'r ommalashgan hit bo'lgan ijodkor o'zini o'ylagan niyatlardan oshiqchasiga ham erishgan ya'ni bitta video kichkina video ko'rgan edim qanchayam layk yig'sa mingta laykmi yig'sa men shu qo'shiqni chiqaraman edi u sakson sakkiz mingtami layk yig'gan уже shu darajada ko'p ommalashgan ijodkorga omad tilaymiz yangi videolarni kutib qoling sog' salomat bo'ling ijodkorni qo'shig'ini boshidan oxirigacha qo'yib beramiz